Alexei Vasiljevich, sagen Sie bitte, was sind eigentlich Viruserkrankungen, die heutzutage in so großer Anzahl von der westlichen Medizin diagnostiziert werden? Beispielsweise Hepatitis A, B, C und so weiter. Sie wissen wahrscheinlich, dass bei einem Menschen in der Mundhöhle mehr als 100 tödliche Bakterienstämme vorhanden sind. Und um uns herum befinden sich unzählige verschiedene Virenarten, nicht wahr? Deswegen brauchen wir überhaupt keine Impfungen, die sogenannten westlichen Medizinforscher entdecken ständig irgendwelche neue Viren, die sie vorher einfach nicht kannten. Na und, sie werden auch weiterhin neue Viren entdecken. In Wirklichkeit sind alle Viren unsere Freunde. Wenn wir unseren eigenen Körper durch falsche Ernährung, durch eine falsche Lebensweise in eine Müllhalde verwandeln, dann sagt unser Körper zu den Viren, hey Viren, kommt her, hier könnt ihr euch vermehren, es gibt Arbeit für euch, Helft bitte mit, den Körper zu reinigen. Im Organismus steigt daraufhin das Fieber und es findet vermehrt Schleimbildung statt. Durch Schweiß und andere Flüssigkeiten wird dann der ganze Dreck aus dem Körper ausgeschieden. Die Viren sind unsere Freunde. Und diese Kreaturen, die im Hintergrund in der Gesellschaft die Strippen ziehen, sagen zu uns, lasst uns mal eure Helfer vernichten oder sie schwächer machen. Was gibt es denn für einen Sinn dafür, unsere eigenen Helfer zu vernichten? Die Natur hat uns so dermaßen ausgeklügelt erschaffen, dass man sich in diesen Mechanismus überhaupt nicht einzumischen braucht. Führen Sie einfach eine richtige Lebensweise und dann werden Sie auch nicht krank. Und was ist mit AIDS? Eine AIDS- oder HIV-Infektion existiert überhaupt nicht. Das ist eine weitere Lüge dieser Kreaturen. Sie haben die AIDS-Lüge absichtlich erfunden, um zu vertuschen, dass die Menschen an einfachen Krankheiten sterben, weil bei ihnen aufgrund einer falschen Lebensweise das Immunsystem zerstört wird. Keiner von den Wissenschaftlern hat dieses angebliche HIV-Virus jemals zu Gesicht bekommen. Im Buch ist alles beschrieben, wer genau sich diese Lüge ausgedacht hat und wer diese Lüge widerlegt hat. Das ist alles bereits bekannt, das ist einfach eine weitere dreiste Lüge. Und was ist mit den Laboranalysen? Das ist alles erlogen, das Immunsystem wird zerstört, ja, und folglich kann man mit Hilfe von Laboranalysen tatsächlich bestätigen, dass bei einem Menschen das Immunsystem geschwächt ist. Aber wovon wird das Immunsystem geschwächt? Diese Lügner haben sich irgendeinen Virus ausgedacht, der angeblich das Immunsystem schwächt. Aber dieser Immunschwäche-Virus existiert nicht. Das Immunsystem wird durch eine falsche Lebensweise geschwächt. Bei den Drogensüchtigen, bei den Homosexuellen und bei anderen Unzüchtigen wird das Immunsystem am stärksten geschädigt. Und was ist mit den Kindern, die angeblich mit diesem Virus bereits geboren werden? Sie müssen sich ja irgendwo anstecken damit, beispielsweise im Krankenhaus. Sie stecken sich nicht damit an, sie werden bereits mit einem geschwächten Immunsystem geboren. Die gesamte westliche Medizin mit all ihren Impfungen ist darauf ausgerichtet, die Immunität unserer Kinder zu schwächen, um sie so auf diese Weise zu vernichten. Dieses Verbrechen fängt bereits auf der Entbindungsstation an und begleitet dann einen Menschen durch sein gesamtes Leben. Und um ihre Verbrechen zu vertuschen, denkt sich diese Medizinmafia irgendwelche nicht existierenden Krankheiten aus, wie beispielsweise AIDS. Nicht umsonst gibt es im Volksmund einen Spruch in dieser Hinsicht. Der Arzt muss zum Patienten stets die richtige Haltung einnehmen. Je weiter sich der Arzt vom Patienten aufhält, desto besser für den Patienten.